kalla joyidami bitta святой место o'zbekiston qolgan endi shuni ham tinch qo'yinglar gomoseksualistlar пожалуйста хоть men ming transvestit bo'lsam ham unaqa narsalarga qarshiman o'zbekistonga chiqib olib biz geymiz deb yugurib yurmanglar chiqarib qo'yadi yurasizlar keyin hammanglar to'plab olib bitta joyga olib borib tiqib qo'yadi keyin ko'tinglarni ocholmay yurasizlar ko'tinglar qisib yashanglar bo'qinglarni boshqa davlatga chiqib yeyinglar bo'q bormi o'zbekistonda parad marad qilib men qarshiligim meni u yerda opalarim bor akalarim bor meni borgisi kelmaydi deb o'ylaysizlarmi borgim keladi men qarshiman потому что opalarimni bolalari katta bo'lyapti assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev va siz onda max madiyev kanaldasiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz bu eslatma albatta Obuna bo'lishingizni iltimos qilib qolaman. Kimdir iltimosini bajarish bu bir savobdir. Oldindan Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'yaman. Aziz vatandoshlar, mavzuga o'tadigan bo'lsak, xabaringlar bo'lsa kerak. O'zbekistonda, ya'ni Toshkentda aynan geylarga bo'lgan LGBT faqatgina gey emas, bu yerda trans bor, lesbiyanka bor, xullas LGBT dinimizda harom qilingan xarakterlar ga qarshi kurash tobora kuchaymoqda. Hozir bunga albatta isbotli videolar ham mavjud. Bir-ikkitini tomosha qilasizlar. Faqat bitta narsa, e, geylar bugun yoki kecha chiqqani yo'q. Geylar hammani atrof muhitida bor. Ya'ni atrof muhitimizda to'ldir. Gey bo'lsin, lesbiyanka bo'lsin, bor bular. Faqat eng alam qiladigan joyi bular ommaga chiqishdan qo'rqmay qo'ydi va tobora shu narsa kuchaymoqda. Hozir isbot bo'lishi uchun mana ochiq oyda o'yin qilamiz. Agar geylarga qarshi bo'ladigan bo'lsanglar, like bosib ovoz beringlar. Agar geylarni o'zi yoki geylarni paddeshiya qilaman, geylar tarafman, o'zim ham geyman deydiganlar bo'lsa, dislike bosib ovoz berishi mumkin. sizlarga mana ovoz berish imkoniyatini beramiz. Bemalol ikki taraf o'z ovozlarini berishi mumkin. geylar yo'q. Geylar juda ham oz didiyorlar mana dislikedan yoki kommentariyadagi so'kinishlardan bilib olishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, kommentariyaga o'zingizlar fikrlaringizni yozinglar. Bu kommentariyani nafaqat men, butun dunyo gey bo'lsin, lesbiyanka bo'lsin, LGBT bo'lsin, oddiy odam bo'lsin, juvon qizlar bo'lsin, hamma o'qiydi. O'shaning uchun bemalol kommentariyga yozinglar, o'zingizlarning fikringizni. Demak, mavzuga o'tamiz, marhamat. Umid Uz e, kanal admini e, esingizlarda bo'lsa kerak o'sha karantin paytida Amir Temur Hiyomoniga borib, e, qachon koronavirus ketadi, xullas shunaqa bir sho'xlik qilgani uchun bular e, tegishli javobni olishda, tegishli yerda, tegishli muddatda, hattoki e, dam olib ham chiqishdi, ya'ni o'tirib chiqishdi. Xullas e, qo'pol qilib aytganda, aynan Umid us admini chiroyli gap gapirdi. Haykalni oldiga borib tushuntirish tushuntirib o'tdi. Masalan, biz bu yerda karantin vaqtida prosta gapirib qo'yganimizga javob berdik, jazolandik, lekin bilasizlar, bu albatta kodeksda ham bor, qonunlarda ham bor. Aynan e, targ'ib besoqol boslikni targ'ib qilish bu albatta ham qonun taraflama mumkin emas, ham dinimiz taraflama mumkin emas. Biz bilasizlar, musulmon davlatimiz. E, borib haykallarni oldida o'sha bir marta emas, ikki marta emas, bir necha marta jamoatni yig'ib miting qilgani uchun nimaga bular javob bermayapti? Bularni haydab, qo'lab solgandi. qamab qo'yapti degan chiroyli gaplar gapirdi. Xo'p, kuni e, kecha bir video chiqqan edi, ana LGBT ga qarshi o'sha videoning kommentariyasini ko'rib chiqsam, chiroyli kommentlar ham bo'lgan. Ya'ni e, shunday fikr berganlar ham bor. LGBT, ya'ni gey bo'lsin, lesbiyanka bo'lsin, trans bo'lsin, xullas, ana LGBT ni e, oddiy oddiy odamlardan tashqari katta-katta davlatga hattoki gapni o'tadigan insonlar ham паддeshya qiladi. O'shaning uchun bular butun dunyoda kuchayapti deganlar ham bo'ldi. Eh, bu albatta nima deydi, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin emas. Endi bilmayman, to'g'risi bu masala bo'yicha eh, ochig'i hech bir javob ola olmadim, topa olmadim. Balki haqiqatan qandaydir kuchlar padishya qilayotgan bo'lishi mumkin. Sababi qonun oldida bular hech qanday halibiyada javob bermadi. Balkim eh, qonunga zid ravishda bir nimadir demagandir. masalan mitinglarida aynan e, gey bo'lamiz yoki boshqa narsa bo'lamiz demagandir. O'shaning uchun ham balki qonun e, bilasizlar juda ham juda ham sinchilov bilan e, qarshma-qarshi o'lchaydi, keyin nima deydi? natijaga o'tadi. O'shaning uchun bu narsani ham hozir kutib turamiz, balki kelajakda bular javobini ham berishi mumkin. Xo'p, hozir aynan geylarga, bachavozlarga chiroyli javob berganlar bor, aynan din taraflama Hozir birga tomosha qilamiz. Bu orada yana eslatma, kommentariy sizlar uchun ochiq, bemalol dangratchilar mumkin. Marhamat. Ochiqni aytadigan bo'lsam, ko'plab yillarda, aynan jumalarda, masjidlarda ham e, bachabozlarga qarshi e, ma'ruzalar o'qilish boshlandi. Bu voqea o'zi aslida nimadan chiqdi? Gey e, aynan kecha yoki aytganimdek bugun chiqib qolgani yo'q yoki bular bitta, ikkita, uchta emas. Bular juda ham ko'p. Atrof muhitimizda mavjud. Oldin ham bo'lgan, bugun ham bor, ertaga ham bo'ladi. Bu 100% garantiya. Faqat e, oldinlari qo'rqqani bilasizlar, Dilshod chiqdi, chiqqan yerga kirgizishi bordi. E, O'zbekistonda chiqqan geylarda xullas yashatishgani yo'q. qaysi ma'noda aynan o'sha personajda yashashmadi, balki yana o'ziga aholiga qarab qaytib yashagan bo'lishi mumkin. Endi bitta ikkita translar istisno, masalan aytaylik, e, Jasmine opa u Rossiyada, keyin yana bittasi chiqdi, uni nima edi, otabeymi, xullas hech kim hech narsa deya olmadi, uni bilmayman. Xullas, no, masalan, dishoviy e, arzon geylarda, xullas chiqqan yerga tiqib tashlashdi. TikTok yaralgandan keyin e, bezanadigan bolalar, hezim bolalar, hezalak bolalar e, ommaga chiqa boshladi va bularni ko'rgan boshqa pokoleniya ham o'zini ko'rsatishdan qo'rqmay boshladi. Oldilari nimaga kamida? Chunki ommadan qo'rqishgan bu insonlar. Bular o'zini ko'rsatishga, bular o'zini bildirishga sharmandalikdan qo'rqqan. Lekin mana uje sekin-sekin bizdan Yevropaga qarab ketyapmiz. E, mana holatni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Amur Temur xiyobonida nagli ko'plab odam, u yerda qaranglar, bitta emas, ikkita emas, juda ko'plab odamlar yig'ila boshlagan va natijasini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ko'plab e, aytaylik insonlar bu narsaga qarshi ham chiqib, ularni qulab yurgan. Toshkentda ishim bo'yicha hattoki gay klublar ham bor. E, bu odamlar aytayotganimdek kecha yoki hozir emas, bu e, geylarda katta-katta odamlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bularni yo'q qilib yuborish tomonidan bu siz bilan menga emas. Sabab agar bunaqa imkon bo'lganda Turkiya yoki boshqa kerak bo'lsa Arabistonlarda ham Bunda insonni kuzatishingiz, uchratishingiz mumkin. Endi Arabiston, Dubaylarda nazar tutyapman. Turkiya uchun 100% garantiya bera olaman, sababi o'zim u yerda bo'lganman, ko'rganman, unaqa insonlar nagli e, mitinglar ham, namoyishlar ham qilishi mumkin. E, no, demoqchi bo'lganim butun dunyoda bular bilasizlar mavjud. Hamma o'z oyog'idan tortiladi, hamma o'zi uchun o'zi javob beradi, lekin siz bilan biz kelajakda va yosh avlodni o'ylash majburiyatidamiz. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishuncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.